Mwai Museveni nga yugira kuro mukaga Yaranga nyo na alagira radio zona ne TV zona Nemi kutujia katuni Jona nijibira kwa iye Nga tegeza mwagena kuogira Kubia Kubia security Ebi, ebi, ebi obutebe nkevu Nitubuzo mkuru vya geno kuogira ko Walwe guange nitulumbie Nituwebuza Nituwebuza waliwo ekibiina kyabayekera ekitandise netwebuuza oba kunaze okutubuulira ensonga ze ne rwanda naye bwe yatuuse twamwidde agenze mu furunasa twamwidde agenze mugyensanvu twamwidde ali mukwegaana mwaya museveni yadde ali mukwegaana mwaya museveni yabadde ku tivi naye ngaalabika oba yadde gani point gyeyatetulaba ngeri amugamba byogere maye abakusa ku gani point nga bakwembe uganda ate omba atuwerezese taatuwe ah, sente naye nga lukyoga abakikozeki maye museveni yadde ku gani point njagala okutegeeza bannauganda mwaye museveni muwambe ali mu buwambe musibe ayina abavubuka abamuwamba bamutadde wali bakola ebyabo aze agezaako tuwa sigino tumutakkuluza obuwambe netulinga bajega yagamba abaana bansetinga empapula ekyo kyali kimala okujjaku purezidenti najja nategeezamu nti abanagenda okumula basasula sente mbw abaana bantunda his for sale ekyo nayo kyali kimala okumugjaku naye mwami museveni atulaze ebyetaagisa okumugjaku katwagenza omuuli ayogera ku ddembe ly'obuntu naye ebbanga lyonna aza tutegeeza mbu mu bantu abasinga efujju mwali abasinga efujjo kakati omuntu asinga efujjo kakati ate bino badde abyeganirawo era gundi bwe nawunyoota fe tetutta bantu batufuganya fe tetubonyabonya batufuganya ebos kaihura yatukubaana emiggo kaka nabonyabonya abaana b'abantu mayombo nabonyabonya abaana babantu abantu abalisa zikrokodairo fefena buli nkovi gyolina keveya yagundi yabasajja be toyinza kuyimirira ku tv notulimamu ebintu ebyo tobimanyi bwe yavangayo nategeeza mbw aa nti nze kaihura kada namba 1 teri muntu yatukola bikolobero atafuna ranka taliyo buli muntu yatukolanga ebikolobero ngaamulinyisa ranka ngaamulinyisa ranka nekiraga nti bwokola ebikolobero mu gavumenti ya mwai museveni ofuna ranka erweru erweru bamusindika ku projekt kubanga eprojekt yali eyekasese waliwo eyamulagira kivan yali amekomanda bwe yagamba mbu si yalagidde nibabumujjako katumba wamala naye lweru bwe yakkiriza okukola oda enfu natta abantu bekaseese elweru teyali ku brigadia kati elweru kati jenero nafuuka chief of staff ne bamutwala mu palamenti kakati omukuba kulya ki amagye naye ngaawulira erinnya elweru balyogerakikoki bubi mwajeno kayihura singa tiyamulaba nga alabika alina byapanga naye entebe agiyagaliza ne basajja bakitatta bosi nga balina amaanyi kitatta ngaagoba ba dpc nagamba oyo simwagala owa bodaboda atawagira mu imuseveni ngaabonaabona so mu imuseveni yogera amazima nti oyagala buyambi fe twagala okukowoola muyinza otuwa ku kampa road nolagira omwana ayimirira fetujja kubeera ngaawo n'abavubuka oge bannange muntaase abaana bajja kukola ki bajja kujja bakutaase ne bwojja notukale najja nankumbi kubaffe twagala okuzimba uganda naawe ogirabeko nga nnungi njagala okukowola bannauganda nti bwe budde musituke mwayi museveni mumujje mubuwambe mukwate eggwanga lyamu kuba kati bali abamutadde mu maaso nga bakola ene mabega muligenda okwagala okukwata eggwanga lino nga temwyina kantu kemusigazaawo kuba bali abaana babbi bali abaana batemu bali abaana balina agatima agabi bali abaana basosoze kwegamba bwoba oziraba ziri nsolo kali ziri ensolo ontu zimujjemu gwe zibadde zekwekamu tukwate eggwanga lyaffe tusobole okutambula ekyo teri agenda kitukolera mpulya nnyo bannayuganda nga mukaba ki mukabira abebweru ono omusajja omuzambiya olwokuba abazungu baddengayo ne interest bwe yali mukomera kumpi buli munene omuzungu yakyalayo yamukyalya ne wano ewaffe tebalinnyawo so ekyo nkibasibiridde bannayuganda tusituke yatugambye muteri miggo kati abadde batya okusituka nga muti emiggo abagambe teriki miggo ne mwami seven twagalodde ku wiikendi otuule bani bogenda okukwata banade batukuba kuba statement bonagikomya wakati nga totubuulidde ani abadde atukuba ani abadde amulagira kubanga abantu abo tubagala mu kooti basibwe tutandika n'okulowooza mbu oba watidde byabadde sudaani ngaolaba bashiru abaana bamuwaayo naffe bwe otuwa ekyaffe tujja kunoonya bwe tukola ki bwe tukuma ali ewe gundi tujja kufuna abasirikale nga baabo tuyinza nokufuna emotoka nga ziiza enungi nakanyonyi kofe tetuketaganyo tuyinza okkakulekera nosigala nga okyasobola okulya kuki kyosobola okulya laifu naffe ntambuza eggwanga yo noyiraba naye tuyinza okukolera enguudo enungi nga tokyetaaga nakukolaki kubanga obuukafe amalayo tujja gazimba wali ngaembala tujja kuteeka eddwaliro nga ddungi nnyo tusobole okujjanjaba ebikuluma n'abalala tusobole okulaba nti eggwanga lyaffe likolera buli munansi ekirala kye bantumye mufunze eggwanga lyaffe ekizibu kyalyo kyabayivu abayivu okutuusa nga tutegedde mbwe ensonga lwaki tugenda ku sikuulu kwe kufuna amagezi agatuyamba okukyusa n'okufuula ensi zaffe zeeyagaza ne kalole abayivu be basinga obubbi be basinga okwonoona kati olwo kye batandise ebba okukola obalaba bagambye abaana baffe tebasoma olwa covid nebo abaana abe nebatwala etanzania abaana abe nebatwala ekenya kati olwalero abantu abali mu gavumenti e uganda bayitayo nga ku mulimu nga bogenda okukuba ekyeyo nga bannaffe bagenda edubayo kikuba yimu ajja kudda eka amaka gaabwe gali londoni gali canada gali amerika naye oba tebaswala ng'oluusi alikala akamu kuliko minisita ow'ekitundu ekyo nagamba wano wewange ate ewammwe riale nga eh, oba tebaswala batuge walo n'omukungu omulala ali mu ddwaliro ettake balanga n'okumwogera olulimi nga talutegeera wona ejjajja we yali muletedde kumululuuza tasobola kukola kikuguleeta tekuja kulinnya nnyonyi naye nga singa abadde wano emulago kubaga naye kino kiraka esipto mweno eh? newoba oge nti ogenze bagambo endaku tezibuuka waki mayanja manene tezigabuuka kana wali agadde okulwawo nga lwebibadde bimutawanya tebayinza kuloga kadi bebakulembeze betulina balemeddeko bagamba tebava wano buli kasente bakabba buli kimu bakimenye bwotunulya enkudo zebakwera obuuza oba bano batambulako naye nga tebava ku nyonyi noba ne president olwokwagala ogenda nnyo ebweru yagamba waye enyonyi zisera okutuleka kubanga ntuuka nnyo leeti nagamba ntereo akanyonyi nombuuza otambula otambula kukola ki kuba mu luganda bagamba mbu okutambula kulaba okudda kunyumira amasanyanze galaba wano abakungu bamala kutambula ne bagendako ebungereza ne balaba amasanyalaze ne bada nga tubeere n'amasanyalaze amini kubaita omunyega bweraba kala tv nagamba nange eyo njagala nagireeta bweraba ente enzungu ebulaaya nagamba ezo nazo bazireete kwegamba nga buli kyalaba ayagala newaabwe kikole ki kibeereyo kubanga puroguramu ya amini teyali yakudduka wano era abaaliwo ng'agenda bakugamba amini yalinga mu jipu bwe bamukuba nayimirirako emukono e era sijja kgenda nayimirirako ejinja era sijja kgenda nayambuka bwati amini yafulumira mu north nga kyakutegeeza mbu yali ateeseteese eggwanga mwalina okubeera naye kati olina abakulembeze tebateeseteese eggwanga mwe balina kubeera kati ng'ate omulimu bakyagwagala era kyovawulira babeera mu kuloga babeera mu kuttingana babeera mu blackmail ebikolwa byonna byonna byonna ebya sitaani ebikolwa byonna byonna ebitali bya bugunjufu abantu betulowooza nti bagunjufu bebakoze kubanga bagezaako okusigala nga balaalira mumirimu gyabwe okusigala nga batunyunyunta mwami museveni mwamwamuulya luli nga agamba abasuubuzi ti mbawuli amutaddewo zakedi mutuna mubintu byechina e, ebadde isu nene ezambia eyabachina naye babuuza mwami museveni boss wajewewola sente china bani bwa contract china bana byafunzi basibagenda okusoma ideology china kakati ani alese china wan kati wawude n'olulimi olu china kati balusomesa mujjagenda okuwulya nga nebalangisa n'okutuma abaana ba bakye cyucyu kica so twagala okuyozayoza bannaffe abazambia nti mwebale wadde nga bagenda batagala babeera batagala bwe batyo bajja kutuuka oluusi batuuke badduka omuntu obulawo omwana ate ngenena nga bwagwa oyo aba agenda kutambula naye atudde tatambula uganda tutudde uganda tulinga mugogo abamanyi omwana gwe bayita omugogo wa myaka etaano tatuula tayimirira tatambula naye ngaamulabirya agamba ona ajja kusoma agenda kusomerawa mbulemese najja kudduka eh? agenda kuddukawa ngaebisooka tannabikola so nti abali mubuyinza naddala abayivu mutuwe eggwanga mutuwe eggwanga mwe bannayuganda eggwanga mulekerawo okwevumaganya bannayuganda nti gwe yasoma onsinzaki ekyo katusubire nti mwakirabye mugenda kiyigirako ekyokubiri ako bantumye okuyozayoza n'okukulisa abavubuka baffe abatuletedde emidaali naye ne tulaba okwennyamira bwebaadde boogera empisa mu imuseveni gavumenti yo gyebayisa obasuubiza sente tebaziraba obasuubiza abayumba tebaziraba fe ntwagala okwebaza omuddukisi joswa kiptigei yasobodde okumira abantu bate mu imuseveni wali eminisa we nga amutenda butenzi ngamutenda natuka nomugamba gavumenti si yekula ku byemizannyo bantu babulijjo bebabikolako namugamba boss nzimba ekisaawe jangu onyambeko namugamba boss tetulina rifaaro mu nsozi teri rifaaro namugamba boss bakoki baffe tebasasulwa bulungi namugamba sebo tuwagana emotoka nga tasaba bibye asaba bya community bweyafunye abalaba amwongedde sente abamasimu abesimu nagamba nti btn empadde sente aga emiliyoni atano nti yega gold 25 za silver nagamba naye waliwo munaffe ono yadduka ennyo natuyamba yadda atyeka abagamba bamukuliseyo batya bamuwahaga nga teriimu kantu kubanga omwana oyo yakola nnyo ye nagamba sente ezo zino zikoleki zikkirire joswa kiptigeyo olw'omutima gwe abaali balaba emisinde ku yafuna silver era inafuna gold naye ngaasika munne jangu fena tukole ki when we win we must win together gwe buli olowooza nti oli mugagga ngaabakuliranye nga si bagagga olimba mwemusaveno tugamba mbu oli muhima naye abahima bagamba bwe balaba munnaabwe ngaenteeze zifudde tebamukkiriza kubeera bubi bamuwa ente kubanga bakimanyi bwobanga oyina ente nga mirwano otalina nte ajja genda kubulabeera mulabe waki wente ezo lwaki ekyo temukiteeka mu buntu bulamu nti bwoba obeera ne bannonga baavu muba muli bubi ovuga naga nti omudaali gwange kiprotiki guwatufula ki mwami museveni abeeruweero batwalira ddi omudaali gwabwe mwaya museveni aberuwero batwali addi omudaali mwaya museveni buganda ogiwaddi omudaali kuba mwaya museveni watuuka wano nga twalina waddeki ffe bwino gwe tulina tewalina ttaka tewalina nte tewalina motoka naawe fuuka josa kiputigeyi oyite saabasajja nti omudaali ki guguno oyite abeeruwero nti omudaali ki guguno ekikola omwana oyo kyeyakoze simbo nene mu ggwanga lino twetaga netufuna ne awaadi gye tuwa abantu abakoze ekifaanana bwe nga balina kiputigeyi bweba abaana bakusomera nga sola primary ga ti ah, ah, omwana kati ngono omwana yagea naafa ebuddo yivo namaganda omwana wa pittu naafa olwabalala nefe abakulu abalowooza nti bagunjufu nosanga omuntu katubadde muguni mu covid ngaabantu sente zeddagala zebabba abali mu malayo ga private nosaba nomulambo miliyoni bina nalese muntu omuwonye eh, ompadde mait mbosa miliyoni ebi oyo naye nogamba akyali muntu ekikolwa kya tiptigeyi kitubula mbu singa tulina abantu abo ebitundu kumi ku buli kikumi egwanga lya ferali badde lya njawulo singa chipribe ya bya trillion najibba gochembu yali koze ngude wabo ngajibbi ne wana babbi bwe babba bazimba canada bwe babba basomeseza canada basomeseza america bwe babba bajanjabira bungereza oli yangambi waliwo omwana eh mwana wa general omu yasanga banne out n'abasasula omwenge gwa miliyoni munana najyayo credit card tebakyatamba na kashi bamwazira bange nibuga balina sente tosaa gimanya oba erikozebwa teriiko naye se miliyoni munana ne bantu bameka abalina sente ezo bagambye omwana omu yava e canada okulaba boyfriend we e nairobi mwana ali kusomera agenda kulaba muna ali kusomera ngaezo sente zokka zokka zokka ne mu myuga tebazitaddemu muntu omu okuzifuna ez'entambula omwana akole ki ez'omwenge mbaye natula ate ba abaana baabwe tebanywa omwenge mwe babanywa mudankawale bo nga bo bakola ki bo kyebagala bakimanyi baganda bange waliwo obutali bwenkanya obuli mu ggwanga muno bwe tulina okulwana so ffe ngaekibiina kiptigeyi tugenda kumuserebratinga okusukka ku mudaali oyo omuvubuka alina omutima ogwa gold alina empisa eza gold mubufunze yeki ye gold nagamba kaninda ebiri abiri muki mwena jatamao bagiri baayo jatamao baali baki naye omuntu asobola okulowooza nti gundi tafunye nemwe abajjuza amasowaani kasasiro zammwe nzijulako ebyokulya ne muzimba amayumba galinga wooteeri ekifo ky'okuzimba enguudo ne munoonya emmotoka ezitindira obutindizi ekifo kyokutuleeta ebyuma bya kansa mubiina dialysis mumaka gammwe basajja muuli babi nnyo mwekuba ku mutima omwana oyo kuba asi mugagga oli ngaafunye miliyoni 75 nagabako 25 olaabo balina zi biliyoni tebakolaki tebagabako ekyo twagala bannaffe mutwe mukikuba basajja abo osanga kinaabayigiriza okwekubaku ku mitima ekisembayo paalamenti yawummudde naye nga ebadde yakatandika mufunze omupiira baguyimiriza nga nafasafu tenatuuka mbu ne bagenda okukebera ku myoga entambula gyegitambula naye nga bulijo otegeeza bannauganda timaye museven talina programu yabyanfuna katonda teyamuwa kuyitibwa teyamuwa mukono gugagawaza balala naddala okusaasaanya obugagga mwaya museveni kaluna kyeyamuwa abeera nga musosodooti okusembera olina kumaa kutuuka mu maaso gaki ga musosodooti akaligaya kakuwa twasa tuulere mani tibalina akange bakampeereze oba tokyasembedde abamutuukirira bebalina kyebafu kaennaku zotuwulira abakutte akati mu gavumenti ebayimbi kiptikeyo mwadde kamotoka metano mwezi nio nokwata oligo tetumanyinabo waje bayimbira tetumanyina fulaga uganda bagitusaawa nakulya mbu ebamwadde lunana bamwadde lusanvu lubamwadde namotoka efaanana bweti nti ino priority zeggwanga ino zatulemya okutegeera mwawulira entandikwa mwawulira povertalization project mwawulira yes programu program bazze bazikyusa bukyusa mannya naye nga balina obukundi mu bitundu ebyenjawulo nebafuna mu bintu ebyo era batera okubeera ababulayiza benrm sente zino gavumenti eno yali enoonya bwewa ku bantu baayo era obalaba bamubaliza benrm mulimu baradisi mulimu baani bebalinga bajja bagoberera sente ezo kyazuuliddwa mu bitundu ebimu ng'abamu bafunye sente ku akawunti ne satifiketi z'ebibiina nezifuluma emyezi ebiri kwegana kiringa bano abadde bakwatibwa ogwokutta naye ngaate babadde mu kkomera so nti programu eyo yonna enfumba gye bagifumba tebagifuma nkegagawaze bantu tebagizimanko kujja bantu mu bwavu bagizimba bantu kubejjako mfe twabawadde kino bagambye nti oli abagamba mbw akutta emiliyoni asatu agatadde mu saako naye ngaagambye buli saako enaabanga neassociation kumi na musanvu nga buli association erimu abantu abalinga musanvu n'okudda waggulu twabaze baze nga gundi entono saako entono y'abantu ebikumi bitaano mwana kakati abantu ebikumi mu etaano mwana bwobawa miliyoni asatu buli mwagenda nakizike bos ekizike ekigagawazani oba balowooza mbu tuli babirambuzi kubanga amazike tugamanya eri muzu gayita balambuzi kulabako naye obanga munayafuza eyaŋŋamba nga mugambye nti aa ah, ekifo kyokubonaabona n'abantu obattire nti genda mulufula okime ennyama n'agamba nedda waliwo enjawulo wakati wenyama neki enyama nente nti buli omwe jagamba batuwadde nti kati buli omwe bwagamba mukyalo eyo batuwadde miliyoni aga asatu naye nga oliwo ombuuzo obase kino omwakugamba bampadde nafunyeko emitwalo egi etaano so nti bannaffe abayivu obudde butuuse musituke mulage bannammwe bemukulembera ababesiga titusobola okukolako programu eyamba bannansi naye nga kino tukiraba kyamala yansimbi nabaka ba palamenti bayagadde kuba akasente nabo batambulemuko twawuddemu ne gavumenti executive ebadde tereeta biteesebwako kati yembeera eri ekampala wano eri mu uganda bannayuganda mutuuse musituke mulekeraawo okukkiriza obba kwenya kwenya nga baleeta obuntu obw'okubalimba obulimbi naye nga tewaliwo nyo kinene kigenda kubayamba oba kukyusa embeera yamu miami 7 mu lockdown eri ewedde yasuubiza bannansi tv ku buli n'asuubiza leediyo mu buli nyumba n'olwaleero tetubirabanga kakati kyategeeragane bulungi oli bwagamba abaana nti bagenda kusomera ku zuumu ekisookera ddala wano olina okuba ngaolina smartphone smartphone eyesente entono tugambe emitwalo abiri baŋambye nasatu gamba aga sijja kugambana bajaga balaba aga abiri mu 219 bank of uganda yafulumya ripooti neegamba nti bannauganda ebitundu ana ku buli kikumi bamala omwezi nga tebakutte ku siringi olina kugwagandakwasanga talabye wadde ekikumi nga takirabyeko omugambye agule ki smartphone oli bw'aba ayina abaana bana kuba mwami museveni ngaayingira bonna basome yagamba ajja kuwerako abaana aba kiba kitegeeza mbu yeetaaga smartphone nya bw'aba mulimi wa kasooli kiba kimwetagisa okuza e, e, ensawo ennyo emirundi ena kumi na mukaaga alioka agula ki smartphone smartphone yetaaga amasanyalaze gikyajinga naye mu uganda abalina smartphone bali ebitundu kumi na mukaaga ku buli kikumi abalina smartphone yetaaga ogikyajinga abannayuganda abalina amasanyalaze bali ebitundu abiri mu bina ku buli kikumi statistics ezitulaga ate kwabaani abagoota kuba tekakyali uli agabbiiru goga abagisoma nga erinnya nengo kati gano sasula otuule otasasudde takola ki tegeeza abamu bwaba talina sente zayaka kakati bwogenda muka senta okugakyajinga sirinji olukumi olwo bameka abalulina olwo sinatuuka nakudata data nga omwana anaasoma olunaku olunaku nga olinayo zi classes gibya edduka gibi ya kumi nnya kumi ttaano gyemitwalo abiri ki omwezi naye nga nekusomero akola ki asasulayo apiza nti bameka aba upemu7 basomeseza obwere yabalowozezaako nkugambye nga kyetagisao nga n'omusomesa alina gadget yemu kati gambye no kubazadde n'omusomesa alinaki gadget yemu abeere ngaate eyoomusomesa erina kubanga ziko ngaerina ne standing eyammwe kubanga eri muntu ajja gikwatirira nga bwakola kibwasomesa okumala essaawa namba bameka abasobola ekyo kati okusoma obulungi oli alyetaaze laputoopu yebeere nga ziko kale omwana ali mu kiraasi bwasoma bwatye kwegamba ngaali mu ekisaize entuufu bwasoma bwati kati abalaba naffe bo balina ezi abazikonekitinga naku ki naku tivi kati omwana n'atuula ngaalina giant screen ngalinga mu kirasi mwali tebayinza kuba nga basoma kyekyo nage bannaffe bwe kyebakoze abaana abaabwe bagenze tanzania bagenze tz bagenze kenya namu abasobola bwegenda entebe olwaleero ojja kubalanga abaana bafulayinga bagendaki bagenda kenya okusoma ebintu mabutu byeyakolanga nga tulowooza byakijega biweddewo byazzeemu ababikola ebyo bakozi ba gavumenti sinabagagga uganda ekasobeza teri nsi nga abakozi ba gavumenti basinga obugagga naye mu uganda abakozi ba gavumenti basinga obugagga naye omugamba mbulya sente bwazifuna toyinza kyovula mu kati buli omu ayagala sente za covid abbeko ebyo asobole okubiwa abaana be bwe nagemba obutali muwenkanya bwetuli mu kuzimba mu ggwanga muno omuntu agenda kuwalana nga gwoyidde emikisa gye yo badde banyumiza omukyalo alina enzaala kumi nasatu naye abaana be bonna bagezi basomeramu obwo obusomero ne bafuna ezi nabuuza danyumiza mbu yeyakoogamba nno yasoma nga be bantu bano emikisa gyabwe nga yava mu famiry enjavu n'atasoma kati mu uganda lulyadde abaasomanga nga be bagezi kubanga education yereeta obwenkanya mu nsi nti yali omwavu wali omusomese makerere uh, yagenda nasoma phd ebungereza eyo kati bwejja nagula emoroka nkagisomera mbwene moroka ki yali yava mu famiry enjavu kati bwe yasoma kayafisaako nagulaki kaye nayingira mu kirasi eyabayina naye kati olwaleero tyosanga omuntu ngaalina phd ngaali empute nga mutwe mukalu kanosanga oli gwe balemeza mu p6 so kali mu uganda tekikyali nti omuntu obutasoma nti busiru kali mu uganda abantu bangi basomye nga tebalinaawo naye abantu bangi nga tebasomye nosanga omwana alina satifiketi omwana alina diploma nga bwena alina obuzibu ne mukyala kadaaga bwe yatuuka nga agoba bannamawulire ku palamenti nga kyabagobera ekisooka mbwe atalina digiri takolaki takola wano boosi leka agalete ffe tugasosole bakabe bamugobe bale galeta te mabofu naye nga ekigendera kyali nti yali ayagala kujjawo ye abantu abaluddewo nga bamanye ebintu wabeere nga teryaga mm, ne palamenti kino kyali kitya kati nga museera ayinawo bapya banovisi kakati nga mpapula ki tetusobola kutambula bwe tuti buno obutali bwenkanya bwe buleesera obutali butebenkefu abaana b'abantu bali mbuto jo nabadde mumusango bwe gutyo namagezi gambuza ago okubawo omwana abadde mukyalo alina emyaka kumi na musanvu aweza emyaka kumi na musanvu yafunye olubuto bagemba we magezi kinga togamanyi abaana b'abantu abaana genda obatuuke mu jjaamu bona bonna kati babalina bibatunda abanaddayo abasomesa bali mukuba buloka bwanakizuula nti brokers ezisinga eh, kasente kangi anaddayo abasomesa abakyala bonna baddukidde buwalabu bonna era nkakasa banaggula amasomero ekigenda okubeera ekyebbeeyi kwekufuna omusomesa kuba bulimu agenda kuba yeramula so eno ensomesa bannaffe gye baleese eya zoom nti abantu basoose kwerowoozako nga bo kuba bannaffe twafuna apafaidi bannaffe tebakyala bakiri eno wansi wonatamayo mbwosiba enjala wonatamayo balinya boda boda wonatamayo balinya takisi so yembeera mwetuli bannaffe baganya okusala ku masanyalaze abaana basomere ku masanyalaze baalisazo emisolo ku masimu gafuuke ga bei ntono baalijeo omusolo ku otit kugundi kuki ku intaneti intaneti ebeere nga esoboka ne intaneti ya bei kati buli omukookoze eki kwomusindise Nianze nyuni yazi.